हेलो फ्रेंड्स मैं हूं आपका दोस्त Chetan and welcome back to my YouTube channel C M A gamers आज मैं जा रहा हूं ब्राज़ीलिया पे क्योंकि मज़े करते हैं ना ब्राज़ीलिया में और मुझे पता है मुझे बहुत दिन हो गए हैं वीडियो डाले हुए सॉरी फ्रेंड्स क्योंकि मेरा मोबाइल बहुत लैग होना शुरू हो गया था तो कुछ जुगाड़ लगाया मैंने वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा मैंने क्या जुगाड़ लगाया और वो आप भी जुगाड़ लगा सकते हैं जिससे आपका गेम लैग नहीं होगा और इस जुगाड़ को बताने के लिए आपको अगले वीडियो में मतलब अगले वीडियो में इस जुगाड़ को बताने के लिए आपको इस वीडियो में लाने होंगे fifteen likes within one week तो I hope that you can complete fifteen likes within one week so let's get started तो अब मैं उतर Hmm. चल भैया अंदर मिल गई हमको प्लाज्मा लेवल टू कबे फ्रेंड्स अभी तो मैं फ़िलहाल इसी एरिया में रहूँगा चलो जी ठीक है इधर प्लाज्मा के जलवे हैं हाँ, हम्म इधर ये सारा करके मैं माल कमा लेता हूँ इस पहले कमरे में क्या है फ्रेंड्स तो क्या मानेंगे कि मैं इस वक्त अपनी गेम अल्ट्रा ग्राफिक्स पर रन कर रहा हूँ पर आपको एफ पी एस रेट अभी भी कम ही देखने में मिल जाएगा क्योंकि मैंने अल्ट्रा पे चलाने के लिए अपना F P S rate recorder का बहुत कम कर दिया है पर एडिटिंग के टाइम पे मैं इसको बढ़ा दूंगा जिससे आपको forty to fifty F P S rate देखने को मिल जाएगा तो बंदा कहाँ से गोली चला रहा है भैया बंदा कहाँ पे है फ्रेंड्स अभी मैं इधर कोई बंदा वहां पे गया हाँ, इधर अरे नहीं नहीं नहीं नहीं चलो बैठ के थोड़ा मेडिकेट का सेवन किया जाए मैंने शायद ड्रैगन पूछा पर है कहाँ पे हम भी प्लाज्मा में फोर एक्स लगा के बैठे हैं हम कौन से नूबड़े हैं यार और कुछ भी पड़ा है ना वो दो बंदे थे एक ने मेरे को सोचा कि एक सोचा था कि मैं उसको दिख नहीं पाऊंगा पर मैं प्रो हूँ अरे भाई यार वो बंदा गया कहाँ बड़ा अच्छा खेला तो मुझे नहीं लग रहा कि ये वो बंदा है चलो लूट लेते हैं होगा कहीं तो हम भागने में एक्सपर्ट हैं भाई ग्रोजा अरे मैंने क्या किया भाई ग्रोजा मिल गई अब तो अपने ही मज़े मुझे छींक आ रही है सॉरी फ्रेंड्स भाई मारो इसे जैसे तैसे मैंने इसको मार दिया भाई पता नहीं ये इसने ड्रैग मारे मेरे को क्या किया पर देखते उसके पास कौन सी एस एम जी गन थी जिसने मार रहा था तो मैं भी वही ले लूंगा भाई कौन सी एस जी चला रहे थे एस के एस हैं कोई भी एस नहीं जी नहीं इसने मेरे को मारा कैसे इतनी तेज रेट ऑफ फायर था इसका क्या ठीक है भाई भरते जाओ भरते जाओ ओ कितनी ग्लू वॉल भाई चार ग्लू वॉल हो गई अब तो अपने ही मज़े नजर तो कहीं कहीं लैंड माइन लगा देता हूँ फिर और दोनों लैंड माइन एक्टिवेट हो गई हैं मैं यहाँ से निकल लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा ना गाड़ियों का थोड़ा छोटा आता है तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करना जिससे आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए तो अभी मैं फ़िलहाल आगे वाले ड्रॉप के पास चलता हूँ यहाँ पर ये बहुत धीरे धीरे चल रही है बोलते क्या इसको मेरे को वो भी नहीं पता ऐसे गाड़ी पानी में भी चल जाती है इतना मेरे को पता है पर मैंने कभी चलाई नहीं है ये पानी में ना ना ना ना ना ना ना ना ना Na na na na na na na na मैं हाथ में वैसे इस गन को रख लेता हूँ और बैठ के मेडिकेट मारो भाई गाड़ी फट Mm-hmm. भाई मैं बॉर्निंग जोन में निकल लेता हूँ भाई जैसे तैसे मैं राउंड खेल रहा हूँ ड्रॉप लूटने आया और पीछे से दो बंदे टपक गए तो सात किल तो मेरे जैसे तैसे चलो हो गए मैं बाहर चलता हूँ भागता हूँ यहाँ से तो फ्रेंड्स मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो में दस किल तो करूँगा ही करूँगा आपको पता है मैं अल्ट्रा ग्राफिक्स में खेल रहा हूँ वो भी one point five G B RAM में मानोगे नहीं मतलब कि one point five G B usable है और अगर आपको चाहिए कि मैं आपको बताऊँ तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा और अगर कैसे बताना है उसका आप समझ लीजिए पंद्रह लाइक दे दीजिए तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूँगा सिंपल इस खिड़की से टप नहीं सकते अब मेरे को मेरे को पुगट्री के बीच में से ब्राज़ीलिया के बीच में से नहीं जाना है भाई मैं इधर से निकल लेता हूँ साइड साइड में से हम्म, बहुत दूर है जोन भाई ला भाई भाई साहब नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं बच गया पत्थर के आर पार तो नहीं जाती ना वो स्नाइपर भाई मैं तो अभी भाई जोन के पीछे निकल लेता हूँ भाई ये दिमाग ख़राब कर देते हैं एम ए टू बी वाले ना दिमाग ख़राब करते हैं मेरे चलो भाई भागो इधर से भाई जल्दी यार मुझे पानी टपना पड़ेगा क्या तो अब मैं क्या करूं पानी टपूं क्या पूरा का पूरा बड़ा टाइम लग जाएगा पानी टपने में यार मैंने बंदा तो देखा भाई पत्थर के पीछे काश ये वाला पत्थर जोन में आ गया आ गया भाई थैंक यू हम्म। मेरे आसपास तो कोई बंदा है नहीं ज़रा सेंट्रल के अंदर चलता हूँ पर सेंट्रल मुझे लगता है बहुत बंदे होंगे भाई साहब भाई ये बहुत मुश्किल है देखो भाई क्या बंदे यार सारा मूड खराब कर दिया तोबा तोबा तो फ्रेंड्स मैं यही वीडियो डाल देता हूँ थोड़ा चलो अल्ट्रा ग्राफिक्स में आपको मेरा गेम प्ले देखने को मिल गया इसी में संतुष्ट रहिए ठीक है तो इस वीडियो में बस आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना और मुझे पता है इस वीडियो में कोई सर पाऊँ था नहीं ना मैं जीता ना मैं हारा हार तो गया चलो पर फ्रेंड्स मैं यही वीडियो डाल सकता हूँ क्योंकि टाइम कम है मेरे पास और अगर मैंने इस बार वीडियो ना डाला तो मेरे को बंदे अनसब्सक्राइब करने लग जाएंगे तो प्लीज़ भाई अनसब्सक्राइब मत करो भाई बचा लेना मेरे को मैं ये हो सकता है वेनसडे तक वीडियो आ जाए आज ट्यूसडे है वैसे बट होगी जब वीडियो आएगा तब तो बना नहीं होगा पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ट्यूजडे का और ये बंदा गोली में चला रहा है इधर कुछ ग्लिच है क्या हाँ चलो अब ठीक है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही तो बाय बाय